Hello and welcome back guys स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में और आप देख रहे हो शुभम गेमिंग यूट्यूब चैनल तो गाइस आज हम कस्टम में हैं और वो भी किसी लड़की के साथ यार लड़की ही कस्टम बनाई थी मेरे लिए करने के लिए बहुत बुरी बात है अगर नहीं जीत ये क्या है भाई ये कौन सा कस्टम है यार सिंगापुर सर्वर में हूँ मैं ध्यान देना ध्यान देना बस लड़की First blood. तो ये पहला विनर मैच का विनर भाई कुछ भी लाइक मिल गया कुछ भी ये मैंने कुछ टपने गए हैं भाई कुछ दिख ही नहीं रहा बस ब्लैक ब्लैक First blood. यार हम इंडियन प्लेयर है यार बस सिंगापुर वाले हमने क्या बिगाड़ लिया हम इंडियन प्लेयर है इंडियन कुछ भी गैस कुछ भी चलो हम भी देख लेते कितना तगड़ा प्लेइंग करते हैं सिंगापुर वाले हाँ मतलब प्लेइंग यार मस्त करते हैं हम भी देखें first blood tata bye bye ओ भाई देख सकते हो गाइस ये वैसे लड़की है मैं डूब रहा हूँ अभी बहुत तो देख सकते हो एक है after NTO और ये बैग बुलेट हो गया है हेलमेट कुछ भी नहीं होगा नहीं होगा First blood. यार नहीं पड़ेगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं एक एल जी अब हमारे पास अपने First blood. और हमसे बराबर एक राउंड और एंड विनर कैसे बैक हो कर दिया क्या नहीं मैं मतलब हार्ड लग चक्कर बैक करके हम क्या पढ़ो हैं तो में जोर लगा लिया मैप कैसा यार मैप भी बड़ा जीप से काला काला पूरा ये पता नहीं इसमें कुछ दिख नहीं रहा लाइटिंग नहीं आ रही बंद कर दिया गया मैप First blood. यार कौन सा A W M Y C यार अब मैच जीतना है लगातार मैच हार जाएंगे बोल लो First blood. हाँ भाई कैसे कुछ भी एक राउंड भी नहीं जीत पा रही एक राउंड से मैं हार जाऊंगा यार उस लड़की की यू आई डी दिखा देता हूँ जिसके जिससे मैं मैच में जीता एक लाइक उसने भी दिया एक लाइक मैंने दिया तो गाइस आप ये देख सकते हो ये है उस लड़की की वो आई डी जो है सिंगापुर में वैसे रिक्वेस्ट भेज देता हूँ कुछ भी अगले मैच में दिखाता बाय गाइस